Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hari Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Krishna Krishna Krishna Krishna Hare हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय थैंक यू सो मच माता जी सॉरी मेरे से थोड़ी सी गलतियां हुई हैं this is my first chance please excuse me and bless me so that I can do more and more thank you so much Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna thank you so much माता ji no problem thank you so much for that wonder Hare Krishna आज के कार्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आ, मैं इसके इस विद्यागति प्रभु को बुलाती हूँ हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद तो आज का नित्यम भागवत से हमें जुड़े हुए जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तों का मेरा स्वागत तो आज हमें सौभाग्य मिल रहा है फिर एक से और एक बार परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज के द्वारा उनका वाणी सुनने के लिए तो महाराज का परिचय सभी को अभी जानते हैं तो हम ज़्यादा उसमें प्रभु प्रभुपात के शिष्य है महाराज तो बहुत प्रचार कर रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि पूरा एक महीना के आई थिंक एक महीना भीतर महाराज यहाँ दामोदर देश में जा रहे हैं और हमें ज्ञान बांट रहे हैं तो उन ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय में शुद्धता आ रही है तो हम महाराज को सीधा आगमन करते हैं हरे कृष्ण महाराज तो welcome you yes, Hare Krishna yes Maharaj yes Maharaj okay. uh, Nanda Prabhu will be doing the Anuvad translation. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastaprayeshu Babadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 80 about uh, Sudama Brahman uh, visits Dwarka. Text number 41. Is that right? Hari mm-hmm. Krishna? It's uh, 43. Yes, Maharaj. Text 43. Okay, text 43. You want to read Nanda Prabhu? <coughs> yes, Maharaj. Hare Krishna. इतम विदानी अनेकानि वसतां गुरुवेश्मनि गुरुर गुरुरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्ण प्रशांतये शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपात जी के शिष्यों के द्वारा शिला प्रभुपात की जय उनके शिष्यों की जय इतम वितानी इस तरह की अनेकानी अनेक बातें वस्ताम वसताम रहते समय हमें गुरु गुरु के वेशमणि घर में गुरु हो गुरु की अनुग्रहेणा कृपा से एव केवल उमान पुरुष पूर्ण पूर्ण प्रशांत पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है ओके ब्राह्मण उवाच किम अस्माभिर अनिर्वित्तम देवदेव जगद्गुरो भवता सत्य ये शाम वासो अभूत शब्दात अनुवाद और तात्पर्य आज के सभी श्लोकों के शिला प्रभुपात के शिष्यों के द्वारा शिला प्रभुपात की जय उनके शिष्यों की जय श्री ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण ने कहा किम क्या अस्मा भी हमारे द्वारा अनिवृत्तम नहीं प्राप्त किया गया देव देव हे देवों के ईश्वर जगत ब्रह्मांड के गुरो हे गुरु भवता आपसे सत्य पूर्ण कामेना इच्छाओं से ये शाम जिनके वास निवास गुरोह गुरु के घर पर अभूत था ब्राह्मण ने कहा हे देवों के देव हे जगत गुरु चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह समझता था कि यह तो उसका परम सौभाग्य था कि वह अपने गुरु के घर पर श्री कृष्ण के साथ रह सका इसलिए उन्हें जो भी कठिनाई हुई कठिनाइयां हुई वे गुरु की सेवा की महत्ता बताने के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति थी शिला प्रभुपाद ने विद्वान ब्राह्मण के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है सुदामा ने कहा हे hey कृष्ण आप भगवान हैं और सबों के परम गुरु हैं और चूंकि मैं अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त कर सका अतः मेरी समझ में नियत वैदिक कर्मों के विषय में अब कुछ और करना शेष नहीं रहा तो ये भी है प्रभु लास्ट यस्य मयाम ब्रह्म तेह परम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुषु वासोत्यंत विदंबनम यस्य जिसका छंद वेदों मयम से युक्त ब्रह्म परम सत्य देहे शरीर के भीतर आवपनम बोया गया खेत विभो हे सर्वशक्तिमान श्रेय श्रेयसाम शुभ लक्ष्यों का तस्य उसका कुरुषु गुरुओं के साथ वास निवास स्थान अत्यंत अत्यधिक विदम्बनम विदम्बना हे विभु आपका शरीर वेदों के रूप में ब्राह्म्य है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया वह तो आपकी लीलाओं में से एक है जिसमें आप मनुष्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद के अंतर्गत द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा <clears throat> की भेंट नामक अस्सीवें अध्याय के श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा Omagyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srimasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare So we're hearing this wonderful pastime of Lord Krishna's encounter with Sudama. Sudama had come to visit him in Dwarka. तो हम ये बहुत अद्भुत लीला सुन रहे हैं सुदामा की मुलाकात कृष्ण के साथ सुदामा कृष्ण को द्वारका में मिलने आए थे and lord krishna had recounted one of the past times one of the things which happened to them when sudama and lord krishna were together in the gurukul sandipani morning तो भगवान कृष्ण वापस याद कर रहे हैं एक लीला को जो सुदामा और उनके साथ हुई थी जब वो दोनों संदीपनी मुनि के गुरुकुल में रहते थे We heard how the two of them were stuck in the forest the whole night and the spiritual master came in the morning and found them and praised them for accepting so much difficulty on behalf of their spiritual teacher. तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार वे दोनों वन में पूरी रात के लिए फंस गए थे और फिर सुबह उनके गुरु आते हैं और उनको ढूंढते हैं और उनकी गुणगान करते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई अपने गुरु के लिए So Lord Krishna, we read the verse this morning, Lord Krishna is saying that simply by the grace of the spiritual master, a person can fulfill life's purpose. and attain and, and attain uh, eternal peace. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने उस श्लोक में सुना कि केवल अपने गुरु की कृपा से एक व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है Just like we sing every morning, we sing the Guru Vastikam. and then the final verse says, Yashya Devi, uh, Yashya Prasado Bhagavat Prasado, Yashya Prasado Nagati Katopi. By the mercy of the spiritual master, one gets the mercy of Krishna. And without the mercy of the spiritual master, there's only havoc on the path of spiritual life. तो हम सुबह गुरु अष्टकम में गाते हैं कि आ, आ, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो की गुरु की कृपा से हमको कृष्ण की कृपा मिलती है और बिना गुरु के कृपा से आ, केवल उत्पात मच जाएगा आध्यात्मिक पथ पर So Lord Krishna himself is praising the, the, the opportunity to serve the spiritual master. तो भगवान कृष्णा खुद गुणगान कर रहे हैं उन अवसरों का जो गुरु को सेवा करने के लिए मिलते हैं Although Lord Krishna himself is the supreme personality of Godhead and he's worshipped by all the spiritual teachers, he himself sets the example for others by praising service to the spiritual master. तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण खुद परम पुरुषोत्तम भगवान है और सभी गुरुओं द्वारा उनकी पूजा की जाती है लेकिन यहाँ पर भगवान खुद एक उदाहरण बना रहे हैं खुद वो गुरु की सेवा की प्रशंसा करके lord Krishna is not only service to the spiritual master he showed it by his own example that he personally served his guru भगवान श्री कृष्ण केवल गुरु की सेवा की प्रशंसा ही नहीं कर रहे हैं वो खुद अपने उदाहरण से दिखा है कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा की lord Krishna lord Krishna of course is not in need of any guru but for the sake of showing an example to others he went to the guru's ashram and he stayed there and he took education there तो भगवान श्री कृष्ण को कोई गुरु की जरूरत नहीं है लेकिन उदाहरण दिखाने के लिए भगवान गुरु के आश्रम में गए वहां रहे और वहां ज्ञान प्राप्त किए everything he learned everything he start he learned immediately it was very natural for lord Krishna because he is the source of all Vedic knowledge तो जो कुछ उनको सिखाया गया था वो तुरंत ही सीख जाते ये बहुत ही स्वाभाविक ही था कृष्ण के लिए क्योंकि वो तो वैदिक ज्ञान के स्रोत है But Lord Krishna is playing the part of an ordinary human being and he wants to show all of us what is the duty of an ordinary human being. Uh, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं और वो हमें दिखाना चाहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति की क्या कर्तव्य होते हैं that everyone needs a spiritual master and those who can should go to the ashram of the spiritual teacher and get education there. क्योंकि हर किसी व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है और जिसके लिए संभव है उसे गुरु के आश्रम में जाना चाहिए और वहां ज्ञान प्राप्त करना चाहिए So Sudama is appreciating this, and Sud- Sudama replies the last two verses of this chapter. Sudama is replying to Lord Krishna, and he's appreciating Lord Krishna's uh, association. So Sudama is ki sarana kar rahe hain aur आखिरी do shlokon mein wo uttar de rahe hain aur Bhagwan Krishna ka jo sang unhe mila uski prashansa kar rahe hain. And he, Sudama understands how fortunate he, how fortunate he was that he was able to live personally with Lord Krishna. सुदामा ये बता रहे हैं कि वो कितने भाग्यशाली थे कि वो व्यक्तिगत रूप से कृष्ण के साथ रहे थे together they lived in the ashram of the spiritual teacher and they served all the orders of the spiritual master and they accepted all the inconvenience which came तो वे दोनों मिलके गुरु के आश्रम में रहे थे और उन्होंने गुरु की सब आज्ञाओं का पालन किया था और इसमें जो भी असुविधा हुई थी वो सब असुविधाएं उन्होंने झेली थी उस समय We have to understand that entering into the ashram of the spiritual teacher does not mean there won't be any difficulties. There will be difficulties, there will be problems, but by the grace of the Lord, we can overcome all the difficulties. जब हम गुरु के आश्रम में जाते हैं हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ तकलीफें नहीं होंगी कठिनाई नहीं होंगी परंतु भगवान की कृपा से हम उन कठिनाइयों को लांग सकते हैं And the difficulties which we undergo in the service of the spiritual teacher are for our own spiritual purification. और हम जो भी कठिनाइयां हम हमारे गुरु की सेवा में हम जि, जिनका सामना करते हैं हमें समझना है कि ये हमारे आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए है by by accepting these difficulties we're showing but it shows that we've understood the importance of giving service to the spiritual master जब हम इस प्रकार की कठिनाइयां स्वीकारते हैं तो हम ये आ, इस बात का ये प्रतिनिधित्व है कि हम गुरु की सेवा का महत्व समझ चुके हैं It is said, Mahat Sevam Dwara Mahor Vimuktes. By serving a Mahatma, by serving a great soul, it opens the doors to liberation. ऐसा कहा गया है महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते एक महान आत्मा की सेवा करके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं सो द स्पिरिचुअल मास्टर उस mahatma and he got that position of spiritual master he became mahatma mahatma by personally serving his spiritual master तो जो गुरु होते हैं वो महात्मा है और उनको वो महात्मा का पद प्राप्त हुआ है व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु की सेवा करके just like lord Chaitanya Mahaprabhu accepted Ishwarpuri as his spiritual master and Ishwarpuri he spiritual master Madhavendrapuri तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकारा था और ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सेवा की थी जो थे माधवेंद्र पुरी And Ishwara Puri was taking care of Madhavendra Puri at the end of his life. When Madhavendra Puri's health was very bad and he was having problems with his body, his body was breaking down, he was preparing to leave the world. But Ishwara Puri stayed with him and served him and helped him to remember Krishna. So, तो, ईश्वर पुरी अपने गुरु माधवेंद्र पुरी की सेवा कर रहे थे उनके जीवन के अंत में जब उनका स्वस्थ अच्छा नहीं था और उन्हें स्वस्थ के साथ काफी कठिनाई थी उनका स्वस्थ टूट रहा था और वो इस जगत से जाने की तैयारी कर रहे थे उस समय उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी उनके साथ रहे थे और उनको कृष्ण का स्मरण करने में सहायता की थी in, in old age at the end of life the body breaks down and the different or system the working of the body is so many problems and it's difficult sometimes to take care of people in that kind of condition you need to have a lot of tolerance and a lot of patience तो आ, जीवन के अंतिम समय में आ, शरीर टूटने लगता है शरीर के चलने में काफी कठिनाइयां आने लगती हैं और उस समय एक व्यक्ति की देखभाल करना ये कठिन होता है इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए होती है आ, बहुत सबर से काम लेना होता है But Ishwarapuri took that responsibility to serve his spiritual master. He stayed with them, he cleansed his body, and he helped him to remember Krishna until he left the body. परंतु ईश्वरपुरी ने उस समय ये जिम्मेदारी उठाई अपने गुरु की सेवा करने की वे उनके साथ रहे उनके शरीर को साफ किया और उनको सहायता की कृष्ण को याद करने में कृष्ण का स्मरण करने में जब वो शरीर छोड़ रहे थे And we can see the result of Ishwarapuri's service to his guru was that he went on to become the next Acharya in the line of the disciplic succession. And Chaitanya Mahaprabhu came and became his disciple. तो हम देख सकते हैं इसका क्या परिणाम निकला ईश्वरपुरी ने जो सेवा की अपने गुरु के लिए इसका परिणाम ये निकला कि ईश्वरपुरी आगे जाके उस परंपरा में एक आचार्य बने और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उनके शिष्य बने In contrast, there was another disciple of Madhavendra Puri called Ra Ramachandra Puri. And that Ramachandra Puri, he came to see Madhavendra Puri at the time of leaving his body, and he tried to instruct him about the impersonal Brahman. और इसके विपरीत हम देखते हैं एक और शिष्य माधवेंद्रपुरी के रामचंद्रपुरी वे माधवेंद्रपुरी के पास आए थे उनके अंतिम समय में और उनको आदेश देने लगे निराकार ब्राह्मण के विषय में Madhavendra was feeling separation from Krishna. And in his separation from Krishna, he was lamenting. So the Ramachandra Puri came there And Ramachandra Puri said to his guru, oh, you should not lament, you should meditate on the Brahman. Meditate on the Brahman, you'll become joyful. तो माधवेंद्र पुरी जी कृष्णा से विरह की भावना में थे और इसलिए उनको थोड़ा विलाप हो रहा था परंतु रामचंद्र पुरी वहां पर आए और उन्होंने अपने गुरु से कहा ओ आपको इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए आप निराकार ब्रह्मन पर ध्यान करो और उस वैसा करके आप प्रसन्न हो जाओगे So although Ramachandra Puri was a disciple of Madhavendra Puri, he'd become influenced by impersonal philosophy. तो हालांकि रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे वो प्रभावित हो गए थे निराकार तत्व से And he was so foolish that he dared to instruct his spiritual master about impersonal philosophy, telling him to become attached to the Brahman. और वो इतने मूर्ख थे कि वे अपने गुरु को आदेश दे रहे हैं अ, निराकार तत्व के बारे में और उसे ब- कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड से आसक्त हो जाओ So Madhavendra Puri, when he heard his disciple speak like that, he chastised them. He said, Get out of here. He said, I don't want to see your face at the time of death. तो जब माधवेंद्र पुरी ने अपने शिष्य को इस प्रकार आदेश देते हुए सुना उन्होंने कहा तुम इधर से निकल जाओ मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता मरने के समय He said, if I have to see your face at the time of death, I will never achieve my desired destination. उन्होंने कहा अगर मैं आपका मुख को देखूंगा मृत्यु के समय तो मैं कभी जो मेरी इच्छुक गंतव्य है उसको कभी पा नहीं सकूंगा Madhavendra Puri was a very, very exalted devotee and he was meditating on the pastimes of Radha and Krishna and he was feeling the separation from Krishna in the mood of Srimati Radharani. तो माधवेंद्र पुरी एक बहुत ही उच्च भक्त थे और वो राधा और कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे और वो श्रीमती की रा, श्रीमती राधा रानी के मनोभाव में भगवान से विरह का अनुभव कर रहे थे Yeah, there's one verse, it's quoted in the Chaitanya Charitamrita, and Madhavendra Puri would recite this verse again and again at the time of leaving his body. तो एक श्लोक है श्री चैतन्य चैतामृत में और माधवेंद्र पुरी जी बार बार इसका उच्चारण किया करते थे शरीर त्यागने के समय आई दिन दयाद्र नाथ हे मथुर नाथ नलकलो The verse says, Oh, where are you now, O master of Mathura? Because of not seeing you, my most agitated heart has become unsteady. तो आ, ये श्लोक है ए दीननाथ तो आ, आ, यहाँ पर माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं कि ओ कहाँ हो आप मथुरा के नाथ आपको नहीं देखने के कारण मेरा उत्तेजित हृदय अस्थिर हो गया है So this verse was recited by Madhavendra Puri again and again. It said only three people can understand the meaning of this verse. Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Madhavendra Puri. तो ये श्लोक बार बार माधवेंद्र पुरी उच्चारण कर रहे थे और कहा गया है कि खाली तीन लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री माधवेंद्र पुरी so uh, Ishwara Puri was serving Madhavendra Puri and taking care of him and helping him uh, remember Krishna and take care of his body, bring him food and clean his body for him. So, Ishwar Puri smaran ka sahayata kar rahe the Madhavendra Puri ka Krishna ke smaran karane mein unki देखभाल kar rahe the, unke शरीर ka dhyan rakh rahe the, unko khana le aate, unke शरीर ko saaf karte. So because he served his guru so nicely, Ishwarapuri became the, the spiritual master of Lord Chaitanya and he became the Acharya in the line of the cyclic succession. तो क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की इतनी अच्छे से सेवा की तो वे चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने ईश्वरपुरी और एक प्रसिद्ध आचार्य बने इस गुरु परंपरा में So that was the mercy of the spiritual master. That's how the mercy of the spiritual master came to Ishwara Puri. अ, तो ये कृपा थी उनके गुरु की इस प्रकार से उनको अपनी गुरु की कृपा ईश्वर पुरी को प्राप्त हुई But Ramachandra Puri, Ramachandra Puri, he's an example of one who didn't get the mercy of the guru. He didn't take the mercy. Instead, what happened to him, he became a victim of fault finding. And everywhere he went, you find fault with people. aur iske vipreet ramchandra puri udharan hai us vyakti ke jinko guru ki kripa nahi mili और इसके विपरीत वो आसक्त हो गए लोगों में दोष ढूंढने में जहां भी वो जाते सभी में दोष ढूंढते And even he came to Jagannath Puri and he went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu and he found fault with him. और वो जब जगन्नाथपुरी भी गए और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए चैतन्य महाप्रभु में भी दोष ढूंढने लगे He came to Chaitanya Mahaprabhu and he saw there were many ants, insects around the floor. And he said, ah, look, he said, so many insects are here. You must be keeping food here. That's why all these insects are coming. And then he said, I know you Gaudiya Vaishnava people eat too much. तो जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए तो वहां पर काफी कीड़े थे तो उन्होंने जमीन पर तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पर इतने कीड़े हैं मैं जानता हूँ इसलिए होंगे क्योंकि आप लोग यहाँ खाना रखते हो इसलिए तो कीड़े आ रहे हैं और मैं जानता हूँ आप सब गौड़ीय वैष्णव बहुत ज्यादा खाते हो So when Lord Chaitanya Mahaprabhu heard this, Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered his servant, he said, from now on, reduce my prasadam. He said, I only want to take one third of what you usually serve to me. Don't bring me a lot of nice prasadam. Reduce my prasadam to one third. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने दासों से कहा कि जितना प्रसादम वे उनके लिए लाते हैं उसको कम कर दो उन्होंने कहा जितना प्रसाद हम आप मेरे लिए लाते थे उसका अब तीन भाग करके एक तीसवां भाव ही भाग ही लेके आओ आ, मेरे लिए इतना अच्छा प्रसाद मत लेके आओ इस प्रसाद उनसे लेना घटा दिया तो all the devotees all the follower followers of lord Chaitanya Mahaprabhu very sorry to hear this this that Lord Chaitanya was going to reduce his prasadam. Because they knew actually he didn't eat very much, but he didn't want to be criticized by the Shramachandra Puri. तो ये सुन के जो चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायी हैं आ, वो बहुत उन, उनको बहुत बुरा लगा बहुत अफसोस किए वो आ, बहुत शर्मिंदा महसूस किए वो कि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार प्रसाद लेना कम कर दिया है वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतना नहीं खाते हैं परंतु चैतन्य महाप्रभु फिर भी कम करना चाहते थे ताकि वो रामचंद्रपुरी द्वारा इस प्रकार से आलोचना नहीं सुनना चाहते थे And after Ramachandra Puri left, only then did Lord Chaitanya again take his normal prasadam. और जब रामचंद्रपुरी चले गए उसके बाद ही चैतन्य महाप्रभु ने आ, पहले की तरह सामान्य रूप से प्रसादम लेना शुरू किया So you see what happens if you don't get the mercy of the spiritual master, you just become you become critical people. You just go around finding fault with everyone. And he was so offensive, he found fault with Lord Chaitanya. तो हम देख सकते हैं कि अगर हमको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो किस प्रकार हम हो जाएंगे हम सभी लोगों के प्रति बस दोष ढूंढने में लग जाएंगे जिससे रामचंद्रपुरी सब में दोष ढूंढने लगे और यहाँ तक कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु में भी दोष ढूंढने लगे So Sudama is a he he can understand the identity of Lord Sri Krishna, and we can see from the, the final verse of the chapter that he understands Lord Krishna, that his his body is the form of the absolute truth. तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सुदामा भगवान कृष्ण की क्या पहचान है वो समझ सकते हैं और अंत में हम देखते हैं कि वो कह समझते हैं कि जो कृष्ण का जो रूप है वो परम सत्य का रूप है And he appreciates that Lord Krishna was just simply playing the part of an ordinary human being when he went to live in the ashram of his spiritual teacher. और वो इस बात का भी गुणगान करते हैं कि भगवान कृष्णा एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जब वो अपने गुरु के आश्रम में रहने के लिए आए Lord Krishna wants to show the example to everyone because people will always follow the example set by others. तो भगवान श्री कृष्णा दूसरों को ये उदाहरण दिखाना चाहते हैं क्योंकि जो लोग हैं वो हमेशा जो दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति करते हैं उसका अनु अनुसरण करने की प्रयास करेंगे Bhagavad Gita says, Yad Yad Acharati Shrestha Tad Eve Tarojana Sayat Pramanam Kurute Lokastad Anuvatate. Whatever standards a saintly person, whatever standards that uh, the The leader sets, other people will follow his, in his footsteps. तो भगवत गीता में ये श्लोक है यद्य आचरति श्रेष्ठ के जो भी आ, जिस जिस प्रकार आ, अगर एक जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जिस प्र, प्रकार की आ, आ, जिस प्रकार की जो भी वो कार्य करेगा जिस प्रकार के मानक वो स्थित करेगा जो साधारण व्यक्ति है उसी का पालन करेंगे So the whole advertising industry is based on this principle. We will see how different products are advertised by promoting some famous person, what they use, what what products they use, and they say this man he uses this or she uses this, and because they're so famous, So everyone else wants to follow their standards. so तो, पूरा जो हमारा विज्ञापन उद्योग है हम देखते हैं कि वो इस नियम पे पालन करता है कि वो दिखाते हैं बड़े बड़े जो यशस्वी भौतिक यशस्वी व्यक्ति हैं वो ये पदार्थों का उपयोग करते हैं ये बड़ा आदमी ये उपयोग करता है और इस प्रकार से ये विज्ञापन उद्योग इसी सिद्धांत पर काम करता है we're very influenced by what other people do and we like to follow the example set by others तो हम बहुत प्रभावित होते हैं ये देख के कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और वो जो करते हैं हम उससे उदाहरण प्राप्त करते हैं The problem is we don't know who to follow. We don't know who are the actual leaders. who we, we don't know who are the real shrista, who are the real respected people in society. तो समस्या ये है कि हम ये नहीं जानते कि किसका अनुसरण करना चाहिए कौन वास्तविक नेता की स्थिति में है कौन वास्तविक श्रेष्ठ है कौन वास्तविक रूप से समाज में आदरणीय है हमें ये नहीं पता the, the so-called leaders today are simply people who are expert in satisfying their senses in so many gross material activities. तो जो आजकल के नेता हैं वो केवल दक्ष होते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में बहुत ही स्थूल भौतिक तरीके से And people may also criticize Lord Krishna because we know there are certain pastimes of Lord Krishna which are not to be imitated, which are not to be followed. और इसलिए लोग अम, भगवान कृष्ण की भी आलोचना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिनकी नकल नहीं करनी चाहिए particularly activities like Lord Krishna's Rasa Lila, his pastimes with the gopis of Braja. Then people want to imitate that, but that is that's very bad. तो विशेष करके भगवान कृष्ण की लीलाएं जैसे कि रास लीला उनकी लीलाएं व्रज गोपियों के साथ तो लोग इसकी नकल करना चाहते हैं और ये बहुत बुरा है So when Krishna lived in Dwarka, then he was showing the activities of the leader, of the respected man. He was an ideal householder. He took care of all of his wives and he took care of the kingdom of Dwarka. There was any disturbance, he would deal with it. So, तो, जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे तब उनके जो कार्य थे वो एक आदरणीय व्यक्ति की तरह थे एक आदर्श गृहस्थ की तरह थे वो अपनी सारी पत्नियों की देखभाल करते थे <coughs> वो अच्छे से द्वारका का राज्य संभालते थे अगर वहां कुछ भी कठिनाई आती थी तो उससे निपटते थे So some people may think, well, Lord Krishna lived with 16,108 queens. So I would also like to have more than one queen. I need to have many wives. I should have many queens like Krishna. We want to imitate this. so इसमें से बहुत लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अच्छा कृष्ण 16108 रानियों के साथ रहते थे तो मुझे भी मेरी एक से ज्यादा रानी होनी चाहिए एक से ज्यादा पत्नी होनी चाहिए हाँ, तो कृष्ण की इतनी रानियां थी तो मैं भी एक से ज्यादा विवाह करूंगा और इस प्रकार से नकल करने का सोचते हैं So Lord Krishna was showing the example of ideal householder. He could, he expanded himself to 16,108 farms, and he could live with each wife separately, and he provided for each wife a palace. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण दे रहे हैं वे उन्होंने 16,108 रूपों में अपना विस्तार किया और हर एक पत्नी के साथ अलग से रहते थे और हर एक पत्नी के साथ उनका एक महल था So we don't want to try to imitate Krishna to have many wives, but we want to imitate the example that he's an ideal householder in taking care of all the family duties. तो हम आ, कृष्णा की आ, इस प्रकार से नकल नहीं कर सकते हैं कि उनकी इतनी सारी पत्नियां थी तो हमारी भी हो परंतु हमें उससे ये शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार कृष्णा एक आदर्श गृहस्थ थे वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सही से निभाते थे We have to understand what we can follow and what, what is for following and what is not. Some activities are the activities of the Su- Supreme Personality of Godhead, and other activities are for us to learn how to, what is the proper behavior for a common man. तो हमें समझना है किस कार्य की अनुसरण कर सकते हैं और हमें अनुसरण कर Haribol Haribol Maharaj seems कर lost. Seems Maharaj, connection lost, it seems. He will connect again. Hare Oh, he will connect again, okay. Yes, Maharaj. Are oh, you, back? Know. Okay, yeah. okay. So, uh, people who are unscrup unscrupulous people, they want to jump immediately to Krishna's pastimes with the gopis and the Rasa Lila. They don't understand that this is the affairs of the spiritual world. This is not to be imitated. So, तो, जो व्यक्ति होते हैं जो बेशरम किस्म के व्यक्ति होते हैं हम देखते हैं वो सीधा कृष्ण की रासलीला पर प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन हमें समझना है कि ये जो रासलीला है ये आध्यात्मिक जगत की लीलाएं हैं इनका हम नकल नहीं कर सकते So these pastimes like uh, pastime and Vrindavan, they are concealed from the ordinary people. They are kept in the in the in the in the tenth canto Srimad Bhagavatam. So before coming to the tenth canto, before hearing the pastimes of Krishna, one should first understand the other potencies of Lord Krishna. So um, ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं हमें समझना है इनको गुप्त रूप से रखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में साधारण लोगों से छुपाकर इनको दसवें स्कंद में रखा हुआ है तो दसवें स्कंद की लीला सुनने के पहले हमें पहले के जो सब स्कंद हैं उनको सुनना है और भगवान की दूसरी शक्तियों को भी समझना है Yeah, the 10th canto Bhagavatam is like the face of the Lord. But before you look on the face of the Lord, you have to first look to the lotus feet. and then gradually look up to the face. Not that you immediately look on the face. <coughs> तो हमें समझना है कि जो भगवान का दसवां स्कंद है ये भगवान के पद्म मुख की तरह है तो किसी व्यक्ति के हम मुख को देखते हैं तो उसके पहले हमको भगवान के चरण देखने हैं सीधे से हम उनके मुख में नहीं देख सकते तुरंत ही जाके So we hear Srimad Bhagavatam from the beginning. The first two cantos are the Padapadma, the lotus feet. And we hear about the Lord's creative potency, the Shristi Tattva. तो आ, हमें समझना है कि हमें श्रीमद् भागवतम शुरुआत से सुननी है तो जो पहले दो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल हैं सृष्टि तत्व है तो वहां से हमें शुरुआत करते हुए सुनना है We have to understand how the Lord has inconceivable potencies. Then only we can go on to understand more about Krishna's pastimes. हमें समझना है कि किस प्रकार भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं फिर ही हम आगे जाके भगवान की लीलाओं को और समझ सकते हैं So although although Lord Krishna comes into this world and he plays the part of an, an ordinary human being, he's never an ordinary person. तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आते हैं और एक साधारण व्यक्ति की तरह भूमिका निभाते हैं परंतु वो कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं है As Lord Krishna himself says in the Bhagavad Gita, Abhajananti mam mudha manushim tanam ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. The foolish mock at me descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. तो भगवान कृष्ण आ, भगवत गीता में कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रिता ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि मैं साधारण व्यक्ति ही जैसे यहाँ आया हूँ वो जो मेरी दिव्य स्थिति है उसको नहीं समझ पाते और जो मेरा सर्वोच्च प्रभुत्व है हर चीज के ऊपर वो नहीं समझ पाते And then the next verse in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the results of thinking Krishna an ordinary person. और जो अगला श्लोक है भगवत गीता में वो इसका परिणाम बताता है कि क्या परिणाम होगा अगर हम कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझेंगे He says, Moga Shamoga Karmano, Moga Jnana Vichetasa, Rakshasi Masurim Chaiva, Prakritim Ashrita. Whatever they try to do, all their attempts for uh, liberation and their desires for fruitive results, whatever they try to do, they will always meet with a failure. They will never be successful. तो अगला श्लोक ये है मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विशेषतः तो इसमें कहा गया है कि <coughs> वो व्यक्ति जो कुछ भी करने का प्रयास करेंगे जो भी उनकी क्रियाएं होंगी मुक्ति पाने के लिए या तो आ, उनको जो भी आ, इच्छा होगी भौतिक फल पाने के लिए वो सब हमेशा असफलता ही प्राप्त करेगी वे कभी भी सफल नहीं होंगे So here in, in this chapter with Sudama Brahman, we're hearing about Lord Krishna's wonderful relationship, how he reciprocates with his devotees. He is Bhakta Vatsala. So here in इस सुदामा ब्राह्मण के अध्याय में हम सुनते हैं कि कितना अद्भुत संबंध है भगवान का अपने भक्त के साथ और कैसे वो आदान प्रदान करते हैं तो भगवान भक्त वत्सल Mm, Sudama, so humble, gentle soul, comes to see Lord Krishna. And, he, and although he's totally impoverished, he never asks Krishna for anything. Doesn't ask, he cannot, doesn't have the heart to ask for anything. He's just so happy to be with Krishna. तो अ, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुदामा इतने अ, विनम्र हैं इतने कोमल आत्मा हैं कि वो कृष्ण को देखने आते हैं लेकिन फिर भी कृष्ण से कुछ पूछते नहीं आ, तो वे इतने गरीबी में हैं लेकिन फिर भी वो कृष्ण से कुछ पूछते नहीं उनके पास वो हृदय ही नहीं है कृष्ण से कुछ मांगने के लिए वो इतने खुश हैं केवल कृष्ण का संग प्राप्त करके mm, so krishna enjoys this this kind of friendship he, this sakya ras this is like just like with Arjuna. Lord Krishna and Arjuna had such wonderful friendship. And Lord Krishna with the cowherd boys, they had this kind of friendship. So similarly, Sudama also has deep friendship with Lord Krishna. तो अ, हम देखते हैं कि अ, अ, कृष्णा भी इस प्रकार की जो मित्रता है सुदामा के साथ उसमें आनंद लेते हैं ये सख्य रस है बहुत अद्भुत मित्रता है जैसे भगवान कृष्ण की गोपों के साथ थी उस प्रकार सुदामा के साथ भी उनकी मित्रता बहुत गहरी है So we'll stop here. We'll ask if there's any questions. तो हम यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि क्या आप में से किसी को कोई प्रश्न है In the next chapter, we will hear how Lord Krishna is going to bless Sudama. Although Sudama didn't ask for any blessings, but because he'd given, he'd given that, that the dried rice which he brought was accepted by Lord Krishna. So Lord Krishna repays him. तो <coughs> अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार कृष्णा सुदामा को आशीर्वाद देते हैं हालांकि सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था <coughs> उनसे परंतु फिर भी उन्होंने कृष्ण को सूखे चावल दिए थे और कृष्णा ने उसे स्वीकारा था तो उस उस लिए कृष्ण वापस सुदामा को ये चुकाते हैं so Sudama gave everything he had to Krishna. So Krishna has to give, wants to repay him. Krishna wants to give back everything he has. तो सुदामा ने कृष्ण को सब कुछ दे दिया था जो उनके पास था तो कृष्ण भी इसको वापस चुकाना चाहते हैं सब कुछ वापस सुदामा को देना चाहते हैं So that is the that is the way of uh, bhakta vatsala. You reci- reciprocate with Lord Krishna, reciprocation with Krishna by devotion, not by gyan, not by karma, only by devotion. तो ये भक्त वत्सलता है अ, भक्ति द्वारा भगवान के साथ आदान प्रदान ज्ञान द्वारा नहीं और कर्म द्वारा नहीं भक्ति द्वारा Lord, Lord Krishna always emphasizes it's only by devotion he can be understood. And we see this devotion in the heart of Sudama, how he is a wonderful devotee. He has no material desire. He's totally detached from everything and he just simply wants to be with Krishna. and He's enjoying to be with Krishna and considering himself so fortunate to be with Krishna. तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी हर समय जोर देते हैं कि वे केवल भक्ति द्वारा समझे जा सकते हैं और ये आ, कितने अद्भुत लीला है सुदामा के साथ सुदामा का हृदय इतना शुद्ध है वो इतने शुद्ध भक्त हैं उनके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है आ, वो हर सब चीजों से अनासक्त हैं और वो केवल आनंद लेते हैं कृष्ण के साथ रहने में and we also consider ourselves to be so fortunate that we can be reading and chanting and hearing about krishna with the devotees. तो हम अपने आप को भी इसलिए भाग्यशाली समझते हैं कि हम पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं सुन सकते हैं कृष्णा की इन लीलाओं के बारे में जो उनके भक्तों के साथ है ओके एनी क्वेश्चन किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं Krishna, thank you, Maharaj. Uh, very having a very nice, wonderful and mm, we are able to understand what is the relation between Guru and Shishya and also the glorification of Sudama to the Lord. All this we have learned today. And there's small question from Maharaj. In case during uh, after being in the service of the Lord for so long years, but one gets sometime at the end of his life, he becomes unconscious or uh, became sick and he could not uh, take the names of the Lord. So what is the uh, kingdom when such cases? Hare Krishna Maharaj. तो प्रभु का ये प्रश्न है कि अगर कोई बहुत समय सेवा में बिताता है लेकिन जीवन के अंत में बेहोशी में है या बीमार है या भगवान का नाम नहीं ले सकता है तो उस प्रकार के भक्त की क्या परिस्थिति होती है आगे The Garuda Purana says, even if we if we somehow we're not able to remember Krishna at the end of the life, but if we've dedicated our life for the Hello, service dear, of if you have Krishna, fixed the appointment with that uh, machine person, inform me. If you want, I can come with you. हरे कृष्णा सब माइक म्यूट कर दीजिए if Lord Lord Krishna, it says in Guru Rattarana, Lord Krishna is saying that if somebody cannot remember me at the time of death, but if throughout, throughout their life they've dedicated their life to me, then I will remember them and I will deliver them. तो Guru Puran में ये batai gai hai ke agar koi Krishna ka smaran nahi kar sakta hai, है शरीर छोड़ने के समय लेकिन अगर पूरा जीवन भर उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है तो भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मैं उनको याद करूंगा और उनका उद्धार करूंगा Mm, yeah, in Bhagavad Gita, chapter 12, Lord Krishna says, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. It's Krishna who delivers the devotee. Krishna knows who has surrendered, who has dedicated their life to them, and Krishna will deliver them at the time of death. तो बारहवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वो एक भक्त के लिए जो जन्म मृत्यु के चक्कर से <coughs> निकालने वाले हैं तो कृष्ण जानते हैं कि कौन समर्पित भक्त है और किसने अपना जीवन समर्पित किया है okay thank you Maharaj thank you और किसी का प्रश्न है तो महाराज से पूछ सकते हैं मैं कौन करके Hare Krishna uh, Vidyagati prabhu there is a question in the chat box Nand prabhu can you read the question in the chat तो प्रश्न है Hare Krishna Maharaj kindly accept humble obeisances why it take so long for lord to bless Sudama despite despite they were close friends since childhood thank you so much तो यहाँ पर एक प्रश्न है महाराज से महाराज को प्रणाम करते हुए के क्यों सुदामा को भगवान को आशीर्वाद देने में इतना लंबा समय लगा हालांकि वो बचपन के दोस्त थे Well, I don't know what you mean, why it takes so long. Why you have to be so impatient. Sudama was not anxious to get anything from the Lord. And so the Lord didn't take a lot of, didn't worry about him. it, because they knew Saddama was not eager to get anything. तो मुझे नहीं पता आपका अर्थ क्या है जब आप बोल रहे हैं इतना लंबा समय तो आप इतने बेताब क्यों हो रहे हो तो यहाँ पर बात यह है कि सुदामा भगवान से कुछ नहीं चाहता था इसलिए पहले भगवान इतने चिंतित नहीं थे उसे कुछ देने के लिए क्योंकि सुदामा ही इच्छुक नहीं होता था भगवान से कुछ पाने के लिए Sudama was not he had no anxiety, he had no problem. The only the problem was his wife. His wife was having some difficulty. She was a bit worried about their material situation. But Sudama personally had no difficulty. तो सुदामा को कोई चिंता नहीं थी कोई कुंठा नहीं थी कोई समस्या नहीं थी वो थी इतना ऐश्वर्य भगवान से स्वीकार करना जब भगवान ने उन्हें इतना ऐश्वर्य दिया उसको स्वीकार करना ये सुदामा के लिए कठिनाई थी So Sudama accepted it all in the mood of renunciation. And quick after being benedicted by Lord Krishna, in a very short time he went back to Godhead. तो सुदामा ने इस सब ऐश्वर्य को स्वीकारा त्याग की भावना में और इस प्रकार से भगवान द्वारा ये ऐश्वर्य पाते कुछ समय बाद ही सुदामा वापस भगवत धाम चले गए So we cannot we cannot question the the Lord, <laughs> you know, why you did like this, why why you took so long. The- it's not, we- we have to, we have to just simply be thankful that the Lord is di- displaying this wonderful relationship with his devotee. we don't question Krishna why you took so long. <laughs> तो <coughs> हम इस प्रकार भगवान को सवाल या प्रश्न नहीं कर सकते कि आपको इतना लंबा समय क्यों लगा सुदामा को देने के लिए हमें तो सिर्फ कृतज्ञता की भावना रखनी है कि भगवान अपने भक्त के साथ इतने अच्छे संबंध को हमारे सामने दर्शा रहे हैं हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्यों भगवान को इतना लंबा समय लगा Lord Krishna wants to show the, the glory of his devotees. He wants to show the greatness of devotees like Sudama. You could say like that, that maybe that's why, why it took, so, it was some time before Krishna uh, benedicted Sudama. He wanted to show how the devotee is selfless, how the devotee has no material desire. तो कृष्णा अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं उनकी महानता दिखाना चाहते हैं कि कितने महान हैं सुदामा जैसे भक्त तो इसलिए ये हम <coughs> एक कारण दे सकते हैं कि कृष्णा ने इतना समय लिया सुदामा को ये वरदान देने के पहले कि कृष्णा दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार सुदामा महान है और सुदामा बिल्कुल निस्वार्थ हैं और उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है You see, for example, Krishna, when he was going out from Dwarka, he went to visit Maharaj Bahulasva, and he also went to visit the Brahmin Shrutadev. And Bahulasva was living in great opulence. He was a king. And Shrutadeva was a Brahmana. He was living very simply, very poor. Krishna went to see both of them. He, he saw them both equally. He's not considered one's rich and one's poor. He's not considered, oh, one's in difficulty and the other's enjoying. No, he saw they're both happy, doing their duty. They're Brahman, one's a Brahman, the other's a Kshatriya, and they're living according to their means and they're happy in their position. तो आ, हम देखते हैं कि आ, जब भगवान कृष्णा द्वारका से निकले तो वो ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि वो महाराज बहुलश्व के पास भी गए और श्रुतदेव के पास भी गए तो <coughs> महाराज बहुलश्व ऐश्वर्य में रहते थे वो राजा थे और श्रुतदेव ब्राह्मण थे वो बहुत सरलता से रहते थे एक बहुत सरल जीवन परंतु कृष्णा दोनों को मिलने गए कृष्ण के लिए दोनों एक बराबर थे कृष्ण ने ये नहीं देखा कि एक अमीर है और एक एकदम सरलता से जी रहा है या कोई कठिनाई में है और कोई भोग कर रहा है नहीं कृष्ण ने देखा नहीं दोनों अपना कर्तव्य कर रहे हैं एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है तो दोनों अपने कर्तव्य के हिसाब से जी रहे हैं और दोनों उसमें प्रसन्न है okay Hare Krishna Any other question? I think time's up, Neil, yeah? yeah, time's up. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada Ki Jai. Thank You, Maharaj. Hare Krishna. Hare. I can't hear anything. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Maharaj, we will continue with the other session program and other announcement. Thank you, Maharaj, for wonderful class. I'm I'm not hearing anything. No, Hare Krishna Maharaj, I was thinking you, Maharaj. Uh, I was thanking you for the wonderful class and we will continue with the other session, today's other session. Okay, thank you, Prabhu. Hari Krishna. पढ़ते हुए हमें इस ग्रेस जय गोविंद प्रभु को हम आग्रह करते हैं कि कुछ सूचना के लिए दामोदर देश का सूचना उसके लिए आगे आके हम बताइए हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा विद्यागति प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे पहले महाराज को धन्यवाद प्रकट करते हैं इतना सरलता से हमको इतना शास्त्र के बारे में ज्ञान देते हैं Maharaj Maharaj association is always very blissful मैं एक्चुअली एक प्रश्न पूछना चाहता था नॉट प्रश्न Maharaj you know is associated with our Mayapur institute और जब मायापुर इंस्टीट्यूट का शुरुआत हुआ था उससे महाराज जुड़े हुए हैं मैं सभी भक्तों से एक महाराज का मुखार अरविंद से कुछ uh, उसके बारे में सुना चाहता था anyway Maharaj is not in the call we will take some other time and वैसे अभी कीर्तन रस आने वाला है कीर्तन रसा दिसंबर एक दो तीन तारीख तक चलेगा वहां पर रोज बारह घंटा कीर्तन होगा सुबह नौ बजे से लेकर रात को नौ बजे तक तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा संख्या में ये न्यूज को स्प्रेड कीजिए bring all your friends relative सबको वहाँ पर लेकर आ जाइए वैसे तो दिसंबर वन टू थ्री पूरा छुट्टी रहते हैं यूए में तो सभी निवेदन से निवेदन है सब वहाँ पर आइए और आज का प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारा एक वंडरफुल सेवादारी of our N Subhash Prabhu उनका जन्मदिन है मैं महाराज से और सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ उनको आशीर्वाद दीजिए सो क्योंकि पावनामृत में आगे बढ़े और ऐसे ही सेवा मनोभाव रखे एंड निरंतर भगवान का सेवा करते रहे भगवान और वैष्णवों का सेवा करते रहे Hare Krishna oh to Jagat for further prayers Hare Krishna तो वे आज का शुभ अवसर पर हमें आनंदित हो रहा है सुभाष जी प्रभु का आज जन्मदिन के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि साथ साथ लोकपालिका ललिता माता माता जी का मदर उनका मम्मी उनका माता के लिए प्रेयर करेंगे का और उनके साथ साथ निकिता चंगलानी सोनी उनके लिए भी प्रेयर करेंगे और हम सब आज जूम में जुड़े हुए सभी श्रोता मतलब सभी भक्तों के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम भक्ति में और एन का रोज सुन सुनकर हमें और अच्छी तरह भक्ति में आगे बढ़े और सभी और जो भी हमारे मित्र है हमारे रिश्तेदार है सभी को हमें नियर एंड डियर है सबको हम एन में जोड़ेंगे और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम सबके साथ साथ चलेंगे तो तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज का नित्यम भाग सेवा को हम यहाँ यहाँ समाप्त करेंगे और कल के लिए हम उत्साहित रहेंगे कि और कुछ किसी भक्तों का मुकार से सुनने के लिए तो तीन बार हमारे कृष्ण महामत बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्णा थैंक यू धन्यवाद सभी को और कल के लिए हम उत्साह से रखेंगे प्रेयर अभी आखिरी में मधुअर प्रभु ने अपरजिता माता जी के पिताजी का जन्मदिन के लिए प्रेयर का रिक्वेस्ट किया है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो आज का शिष्य हम यहाँ समाप्त करेंगे चित्रा माता जी आप होस्ट हैं you can end the session Shri Krishna